Viper somehow activates unused DNA. The body starts to burn calcium from the hmm. skeletal system as fuel, hence the victim's cravings for milk and cheese. They're desperately trying to replace the missing calcium. But Ce can est très con, parce qu'il y Then they suffocate and die. There'll be mayhem, that's for sure, but it's scale on scale mayhem. If we keep the decent citizens indoors for a couple of weeks, let the scumbags have at it, voila, the end of crime. Yeah, that's a nice thought. But no. This stuff seems hard to make, no? The best is Wellzyme. But this is not them. They're a subsidiary of Wayne Enterprises, multi-billion dollar corporation. Why would they be doing this? Hmm. Working dead. Fascinating. Fascinating. C'est quand même c'est quand même très mais... Doors, cameras, <clears throat> Tu inhales les trucs. Ça te bouffe ton calcium Oui, oh et du coup ça, ça te, ça, te, ah, ça, ça prend le calcium comme nutriments pour tes muscles, ce qui renforce tes muscles en, bah, affaiblissant tes os. I know a janitor who runs the boiler room in the casino. He could get you inside quite easily, I bah, au niveau comics, ça, ça, se tient. Au niveau comics, ça se tient. Hein. Mais du coup, c'est pas vraiment un. C'est là. C'est pas du Venom. Voilà, vraiment le premier premier prototype tel que la machine de Alan Turing était le premier prototype de l'ordinateur. You don't like that. You come off as all humble, but you got a little player in you, huh? That's very perceptive of you, sir. <laughs> I guess that's why you're the Don. <laughs> I'm not a <laughs> dishwasher. And this isn't my first rodeo, so to speak. <laughs> well, my real name is Oswald Cobblepie. Mm -hmm. And I think that once you hear my story, you'll agree that I could be a great asset for you, sir. Mm. <laughs> It's a long, funny story, really, but the headline, just so you're not surprised, I used to work for Fish Mooney. Fish Mooney? Hey. Yes, sir. I was privy to many aspects of the Falcone family business. Until they tried to kill me. <laughs> Hello. Ooh, você tá no That is a funny story. Mm. C'est peut-être pour ça aussi que du coup il va sur son programme qui éliminer de Falcon et de Peut-être. We will vigorously pursue legal action against any individuals making assertions to the contrary. Attends, t'étais prêt à attaquer en justice, la police pour euh, enquêter sur vous Ok. Stan Potelsky. He worked for us for several years as a Et Stan Potelsky is a brilliant man, perfectly capable of building his own lab. But you are more than welcome to examine our facilities. Ah. Est-ce que, est que le pas récupéré le lab de Viper pour lui-même hmm. il a l'air d'être particulièrement intéressé par Viper. Ouais. Après, c'est pas une arme que lui, il utiliserait. Mais c'est pas, un, pas inintéressant hmm. qu'il le fasse. Mm. We'll hmm. call dispatch, le put Gordon, right? Yeah, who the hell are you? You gotta come with me now. Nice and quiet, like. What are you talking about? Relax. We got a mutual friend. Uh, who's that? Oswald Cobblepot. Yeah, him. un qui sauve la vie au pingouin, c'est un concept que j'aurais pas hein, je sais pas combien de fois qu'il lui sauve la vie, mais... Euh, non, enfin, en soi, c'est la, deuxième grosse fois. Par contre, ça va être un festival avec euh, Montoya. Et mm. maintenant, il fait, un truc aussi pour Maroni. Mais t'as pas une vie à faire, t'as pas des enquêtes à mener à part sur la j'ai envie de récupérer ta nana. Welcome. I'm Salvatore Maroni. I know you are. What do you want? Salvatore the bon Just tell the truth. I'm having a Negroni. So good with seafood. Water. Amélie, millésime So a friend here told me a fascinating story. Never heard a story so good. It's hard to believe it's true. It is, it's true. Shut up! Shut up! One more word and I'll jam this down your throat. Slow down, Mr. Maroney. I don't know you. No, no, no. You let me finish. You'll have your turn to speak. I want you to tell me the same exact story that Penguin told me. What story is that? Now, uh, you better know what story, my friend. Because if you tell me the same story he told me, then I could believe it's true. Then I'm happy. But if you tell me another story, um, oh, I'm then someone's lying to me. And I don't know which one, and the both of yous will die. Understand? It's pas con yes, comme, euh, une, stratégie. So. Il était une fois un petit gros italien. Somebody murdered Thomas and Martha Wayne. My partner and I caught the case. We didn't even know each other What then. did I say? Go put him on the slicer. No, no, no. I don't like what I hear. Slice his face, prosciutto. Well, I'm sorry. I was a pawn in a conspiracy between Falcone, mayor, and the GCPD to frame Mario Pepper for the Wayne murders. With the help of Fish Mooney, Mr. Cobblepot's employer at the time. To prove that I wouldn't betray the conspiracy, Falcone ordered me to kill Cobblepot. I didn't do it. I let him live. And here we are. Falcone, Mooney, the MCU cops, none of them know he's alive? They did. I'd be dead already. <laughs> it's delicious. <laughs> Frankie! Oh, mm. Bring the penguin back out here. The little punk is telling the truth. There you, you are, you rat, you snitch. You gorgeous turncoat son of a bitch. Come here, I love you. Mwah! Be happy, Frankie. We just got a brand new weapon against the Falcons. It's Christmas. Now, keep all this hush-hush between us pals. And if I need you again, I'll call you. Je suis pas ton chien. Did you buy alcohol? You do that. Thank you. Get mm. you, come on. Let's get you cleaned up. Look at you. Come on. Allez, je t'ai juste voulu te mettre dans le hachoir. Allez, viens I love you, baby. Allez, viens. Right? I love you, baby. okay, you I love you, baby. Okay, now you're still putting too much sex on it. Keep it clean, like a mother. I love you, baby. I love you, baby. Better. On recharge, on recharge, on recharge. De toute façon, j'ai une deuxième bouteille dans le garage. Donc... Euh. Aujourd'hui, c'est jour de fête, comme dit Maroni. C'est ça. Et eh, il a pas filé son verre d'eau en plus ça dordonne. Oh, oh Il a pas filé son verre d'eau Mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit là Criminel Franchement, j'aime bien Maroni il me... Oui, en fait, il, est fandard en fait. Maroni me fait marrer. Euh. C'est un Robert Mathieu en fait de Game of Thrones. Je préfère Maroni. Enfin, si tu veux le connaître, c'est Tywin Lannister. Maroni, c'est Robert Baratheon à ce niveau-là, tu vois. Mais Robert en plus rageux avec Tywin déjà sur le. rigole rigole quand même beaucoup moins. Ouais. Par contre, quand il rigole, il fait craquer la chaise, c'était quand même magnifique. Hein. <laughs> bon, allez. On retourne sur euh, la scène euh, bizarre. T'imagines Maroni qui inhale le Viper Ok, ça servait pas à grand chose cette scène, mais bon. Pour montrer qu'elle lui apprend à draguer. Même si on a compris. Where the hell Hey. You think about this? Looks like a friend, non? Ce serait marrant que la série... Le premier truc qu'il trouve, c'est un indice. Hein, c'est bah, classique. <laughs> Non, par contre, ce, qui, par serait marrant que la série finisse euh, au moment où Barbara ah, annonce qu'elle est enceinte. Un truc comme ça. But yes, I know Stan oh, He was a student of mine. Et c'est là Barbara Gordon, pas la fille de Gordon. You stayed in touch. said he made shampoo. Where are the dark moral corners in that? Shampoo? <laughs> they say that. Ooh. <laughs> No, no. Stan designed pharmaceutical weapons to be used by combat troops. Well, drugs that worked on an epigenetic level. Imagine an army made up of soldiers so strong that they can tear a man apart with their bare hands. Of course, at the beginning of the... But Viper was the first batch. They worked out the looks. In the second version, called it Venom. <laughs> By then, then okay, okay. required some oh. clarity. Bing! the Thomas and Martha Wayne. He convinced them to shut it down. And when they died, Wellsine immediately revived the program with the blessings of Wayne Enterprises. In the end, there was nothing for Stan to do but to resort to more radical measures. Killing people. Not hearing a sense of moral outrage, Professor. You planned this with Patulsky. Yes. Where is he? Talk fast, bub. Oh, what are you going to do to me? I'm an old man. I'm dying. I'll help you die quicker, you terrorist. Soon Stan will issue a statement the world won't be able to ignore. You said you had an appointment, right? Where are you going? Bravo! You've asked the right question. C'est le père du Riddler, ou... Euh... ah, mon arthrite Non, blague à part, je veux dire, c'est un vieux et le truc de défonce les os. Le mec, il peut pas l'utiliser plus de deux secondes, hein. Everyone will finally see them for what they are. How? Where's Potolsky headed? What's altruism? <laughs> Charity. Ah oui, il va essayer de défoncer la soirée. Hmm. C'est quoi l'altruisme J'adore la, la tête de Gordon à ce moment-là, quoi. C'est vraiment le T'es sérieux Alors par contre, mettre ton gros logo sur le bidon, enfin ok, tu veux pas le mais quand même. Pourquoi t'as un bidon avec marqué en énorme Venom Avec du caducé. Donc ils ont introduit le Venom. Ouais. Mais donc les Wayne ont accepté l'idée du Viper ah, et du Venom. Non, we're middle management. après ils ont dit redémarrer le programme avec Ah hein? Sinon je te rends bidon Oh la vache I'm leaving now Go look in warehouse anywhere! I can go anywhere I want! Don't do it! C'est ce que j'appelle avoir aucun pouvoir. Ok. Bon bah cette scène de, mort était un peu nulle. Donc du coup on sait pas si... Il s'est pas échappé enfin il est mort. Il s'est écrasé comme une merde et puis il est mort. Oui, c'est vrai que ces os là, ça devait être euh, à peu près aussi solide que du chavalot à ce moment-là, mais. Putain, lui, lui, il nourrit les pigeons tiens Ça y est, c'est Falcone. Maria. femme Non. Ce Pokémon existe. C'est sûr. I couldn't help but overhear that aria you were humming. Oh yes, it's my favorite. <laughs> Mine too. Ah, well, there you go. I'm sorry, I, I just, I, I didn't mean to bother you. marrant de voir quand même Falconet. Euh, My mother signed that to me when I was young. Her whole life she signed that to me. I had to smile because you look. it <sighs> Anyhow, sorry, I'm oh, rambling on. <laughs> non, je pensais surtout bah, ça balance aux souvenirs les plus euh, enfouis en fait. Quelque oui, mais c'est ça en fait qu'il qu aime bien. Les, nanas qui ressemblent à sa mère et bah. qu'il le traite comme si elles étaient un ah. maternel, pas sa mère, mais Non, mais c'est presque ça. C'est quand même dégueulasse. Psychologiquement, c'est juste un peu plus poussé que beaucoup. Là, C'est un complexe d'Oedipe qui a pas qui a pas fini. Ouais, c'est ça. Mais psychologiquement, c'est très répandu. Hein. Les gens qui sont attirés par la vie. Ils rappellent leurs parents. Je dis pas que c'est pas répandu, mais à ce niveau-là, c'est À ce niveau oui. mais après, c'est peut-être aussi parce qu'il est très vieux que je veux dire, <laughs> tu passes ta vie. La synchro a été né par Manhattan. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Batman c'est un méchant de Batman. Ah, ah oui, je t'appelais fou Oui Ça, ça me tue. Alors, du coup, Viper, c'était une drogue. Voilà, l'ancêtre du Venom. Le Venom qui sera utilisé plus tard pour créer le bon vieux Bane, qu'on connaît bien. Voilà. Au passage, évidemment que le, guitariste du début ne pouvait pas être Bane, puisque Bane, pour rappel, euh, est dans une prison mexicaine pendant euh, la plupart des années de sa jeunesse. Bah toute sa vie en fait, parce qu'il est né dans cette prison. C'est ça. Et euh, au passage, c'est déjà un colosse, euh, rien qu'en sortant, rien que sans le, Venom. Hein, c'est mm, pas tellement, hein, c'est un mec à peu près euh, skinny, hein, tu regardes. ah, je sais pas, moi je l'ai souvent vu assez baraqué, peut-être pas non plus. Non, ça c'est dans les versions réalistes dans la version réaliste, le Venom c'est juste un, ah, stimulant. D'accord. Tandis que là, en fait, dans les versions euh, comics, hmm. euh, c'est un mec, <laughs> il est, fin comme un, comme un petit doigt. Ah d'accord. Euh, mais, il est déjà très, très balèze et très dangereux. Et, est surtout très intelligent. C'est surtout ça. C'est quelque chose qui est complètement foral, Batman et Robin d'ailleurs, c'est le côté extrêmement intelligent de Bane. Et d'ailleurs, pourquoi Bane est un personnage extrêmement connu du lore Batman, pour ceux qui connaissent pas très bien Bane euh, c'est pas que parce que Batman et Robin c'est nul, c'est pas que parce qu'il a été joué par Tom Hardy dans euh, Batman Dark Knight Rises, qui le jouait d'ailleurs vachement bien, euh, c'est parce que c'est le seul méchant à avoir brisé la colonne vertébrale de Batman. Et heureusement parce que si chacun, chaque méchant l'avait fait, ça aurait été un peu compliqué. oui, mais c'est le seul qui l'a techniquement vaincu au combat. Voilà. Véritablement au combat à main nue, YOLO quoi. Et donc voilà, il y a toute cette fameuse scène hyper connue de Bane en train de briser Batman sur son genou et Batman qui a une convalescence monstrueuse mais qui s'en remet quand même, probablement grâce à la technologie du SUSFOX qui a aidé un peu. Alors euh, ça c'est dans les comics, euh, après on a la version de Dark Knight Rises euh, qui est un peu, plus édulcorée. On, te donne un petit coup dans, l'arrière du voilà. dos, on te suspend et puis voilà, hein, et, un puis après, tu fais des, et puis après tu fais des pompes et toutes tes vertèbres se remettent bien. C'est ça, non mais pour pour info j'ai plein de gens qui ont des problèmes de dos dans mon entourage je pense qu'il serait très preneur cette méthode si elle marchait vraiment. <laughs> un grand coup de masse dans le dos et c'est bon. <laughs> Bref, du coup, donc Bane est un des personnages les plus euh, connus du lore euh, Batman. C'est peut-être, je crois, il est dans le top 10 des personnages euh, les plus et c'est le plus récent du, de, ce top là d'ailleurs je crois parce que Bane est arrivé assez tard hein. je crois qu'il est pas il est pas arrivé avant les années 70 et c'est pas 80 hein. euh, je sais plus exactement quand est-ce qu'il est arrivé je peux vérifier si tu veux. Euh, Dans les ennemis les plus euh, récurrents de Batman on a le pingouin, le Joker, Catwoman, le Riddler qui sont déjà 4 de... qui datent d'avant les années 60. L'épouvantail aussi. L'épouvantail qui est apparu... 93 euh, il est apparu. Euh, Bane Ouais, j'en ai 93. Voilà, donc euh, vraiment, il est apparu après ma naissance, ça en hein, dit très long. Euh, ouais, mais Bane, est même apparu du coup après Harley Quinn. Qui, 92. Est, qui apparu en 92. C'est ça, j'ai l'âge d'Harley Quinn et j'ai un nom plus que Bane. Vous et avez l'âge d'Harley Quinn hein. Ouais. Oh la vache. What bah, Alors on a dit Joker et Mr Freeze. Mr Freeze, c'est vrai. Poison Ivy, mm. Double Face, ouais. l'épouvantail, le Riddler, Harley Quinn maintenant. Qui, ouais, qui Harley Quinn maintenant. Euh, qui pas tant que ça. Pas tant que ça, mais Le pingouin, j'avais oublié le pingouin là, moi personnellement. Ouais, c'est... Toi, tu l'avais cité, moi j'avais oublié. Il y a Bane maintenant, du coup, et euh, Razal je crois. Par oui, c'est vrai. Puisque c'est son beau-père. Mais de manière générale, de toute façon, à un moment donné, je pense qu'on va, vous faire une vidéo avec. en vous listant tous les méchants. comme ça, au moins. Vous serez au clair sur qui fait quoi dans la C'est ça, ou alors on vous renvoie à celle de Link the Sun qui en a fait une très bonne sur les méchants de Batman d'ailleurs. Euh, non, non, il a fait sur les méchants en général. C'est ah juste qu'il a cité énormément de méchants de Batman, mais il a cité ah. les méchants de ses comics. D'accord. Ah oui, oui. Mais euh, du coup, il a cité beaucoup de méchants de Batman. Mais par exemple, vous voyez, quand j'ai cité Maxi Zeus, euh, Maxi Zeus, mm, personne ne sait qui c'est, mm. à part euh, ceux qui ont bien lu les comics ou ceux qui l'ont joué au, jeux jeu Arkham. Parce que dans les jeux Arkham, il est cité deux, trois fois. Mais j'ai l'impression qu'ils font vraiment, euh, ils reviennent beaucoup sur des, méchants euh, pas super connus en fait dans Arkham d'ailleurs, c'est ça ils, font, ils, font, en sorte de, mettre en place des méchants qui sont pas très connus, euh, histoire de, de, les mettre un petit peu plus en avant, genre bah, Dr Piggy là, ou enfin mm. Professeur Pig et, et ou Maxi Zeus Non pas Maxi Zeus parce qu'il apparaît jamais Maxi Zeus, mais par exemple Firefly, pas très connu. Ah, j'ai entendu plusieurs fois son nom mais je retiens jamais parce je sais quoi, ça se mélange avec Firestorm qui est un héros. Firestorm c'est un héros, Firefly c'est un connard. Euh, alors bon du coup ma, théorie là sur le sur le Viper qui aurait pu être donc un prototype de la drogue de, l'épouvantail aurait pu également fonctionner. Oui, oui je suis d'accord. Euh, parce que pour le coup en fait euh, pourquoi j'ai pas misé en fait sur le sur Bane en premier c'est parce que, de 1, déjà, parce que c'est un, c'est un produit qui est injecté dans le corps, mais bon, euh, vu qu'ils ont expliqué ça, que c'était la première euh, mouture. Euh, mouture, voilà, donc ça passe. Mais c'est surtout que l'approche réaliste, en fait, de la série faisait que Bane me semblait être improbable dans leur approche réaliste et qu'une drogue qui, qui, fonctionne sur la peur des gens, parce que des drogues qui fonctionnent sur la peur des gens, ça existe. Bah oui, puisque la peur, c'est dépend de, plusieurs hormones, etc. Enfin, je veux dire, presque toutes les émotions humaines dépendent d'une ou de plusieurs euh, hormones générées par le cerveau. Mm. Donc du coup, ça veut dire que des drogues qui font ressentir une émotion ou une autre, ça existe. Je vais dire, un exemple tout con, le gaz hilarant par exemple, euh, oui, euh, où euh, t'as des drogues aussi qui font ressentir un amoureux assez violent. Ouais. Du coup, ouais, donc j'ai misé d'abord sur ça, puis en plus le gars, il avait vraiment la tronche là pour faire, <laughs> pour faire Jonathan Crane. mais bon, bon, c'était pas lui, c'est Venom, c'est Bane, écoute, pourquoi pas. Moi, je voulais voir Killer Croc, mais une petite référence à Bane, Allez, tant que croc qui file la drogue l'épouvantail, ce serait vraiment spé là par contre. Tant que je vois pas en fait Bane dans la série débarquer. Il n'y a pas de raison. Avec ses énormes biscottos et son truc, non. Il n'y a pas de raison puisque Bane apparaît après que Batman soit installé à Gotham euh, La, quasi-totalité des méchants, de toute façon comme je t'avais dit dans le premier épisode, la quasi-totalité euh, des méchants apparaissent quand Batman est déjà introduit. C'est parce que Batman arrive que les méchants arrivent. une phrase dans Arkham City qui résume très bien le fait que c'est Batman qui engendre toute la merde qu'il y a dans mhm. Gotham, c'est euh, Have you ever considered that all this is your fault, your presence created these animals euh, As-tu déjà considéré que c'est ta présence qui a, qui a, qui a conçu toute... Euh, euh, tout, ce merdier, c'est ta présence qui a créé tous tous ces animaux. Donc ça veut bien dire quelque chose, c'est Batman qui est responsable de tout le merdier qu'il y a eu. Et, il a beaucoup de méchants avec euh, un animal comme thème d'ailleurs. Et, si, vous avez et si vous avez bien euh, suivi les comics, etc. Même juste, euh, même de loin, hein, vous le voyez mais clair et net. cest avant Batman, il y a juste Falconet, Maroni, la pègre normale, euh, la police qui est corrompue, etc. C'est le merdier. C'est un des premiers héros, c'est en même temps c'est logique. C'est le merdier, mais ça va. Mm. Enfin, c'est le merdier, mais je veux dire comme à Marseille, quoi. Mais mm. euh... <laughs> Bah, c'est vrai, quoi. Oui, désolé. Tout, le crime du monde n'est pas réuni à New York, contrairement à ce que certains pensent. <laughs> je, suis désolé, mais moi quand je vois Marseille à la télé, je sais à chaque fois pour des nouveaux, euh, des nouveaux règlements de compte ou des nouveaux mecs qui sont fait tirer dessus dans la rue. Bon, après, faut, faut rendre à César ce qu'il y César. C'est des quartiers de Marseille qui sont. Oui, euh, c'est des quartiers de Marseille. Mais euh, quand même, nous on a notre Gotham à nous, c'est Marseille. Voilà. Et, donc, à partir du moment où Batman arrive, il crée le Joker, dans certaines versions, hmm. euh, mais en tout cas, ce qu'il fait déjà, c'est qu'il instaure une telle... Euh, enfin, le, simple fait qu'il y ait un connard qui arrive habillé en chauve-souris et, et qui fasse peur aux criminels, qui fasse peur aux criminels, fait que bah, les autres aussi, les illuminés, commencent eux aussi à prendre leur identité à chacun à leur tour. il leur apparaît, machin apparaît, nanana apparaît. Hmm. Donc tout ça, en fait, c'est directement lié à Batman. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que si Bane apparaît, dans la série, ça n'a aucun sens. Voilà. Mais du coup, normalement, il ne devrait pas apparaître dans la série, parce que là, il a en tout et pour tout, quoi, 6 euh, ans, 8 ans Oui. maximum 10 ans. D'ailleurs, fun fact, euh, sur Bane, parce que on a décidé de faire une aparté sur Bane, euh, alors, allez vous faire foutre. <laughs> fun fact sur Bane, Bane, il a un truc dont il ne se sépare jamais, et qui, a un petit peu sa faiblesse à lui, c'est son ours en peluche. Ah oui, c'est vrai il a un petit ours en peluche, comme, euh, notre Edouard Nickman, mais en beaucoup plus petit, euh, dont il ne se sépare jamais. c'est son ours en peluche quand il a pris du Venom, en fait. C'est ça, c'est l'ours en peluche Venom. <laughs> Donc ça, c'est fait. Ensuite, euh, dans le même épisode, à part le Viper, on a eu quoi d'autre euh, Catwoman qui continue de casser la gueule à des mecs vachement trop grands pour elle. Ah ouais, attends, attends, j'ai remarqué, mais Catwoman, on l'a vu, mais elle a servi à rien dans l'épisode. Euh, marcher à quatre pattes sur une voiture. Mais non, mais. Alors, oui, d'ailleurs, juste pour mentionner le truc, Catwoman est donc à quatre pattes sur une voiture, il y a un mec à 2 mètres et il la voit pas descendre, s'approcher <laughs> et lui piquer le portefeuille. Mais pas que, genre. Non Le, bruit qu'elle a fait parce qu'elle a atterri sur une voiture. C'est ça. C'est, <laughs> c'est ça, c'est le mec, il était. Le mec, ah, <laughs> c'est lourd. Ah, un écureuil encore, j'imagine. Oui, les écuries de Gotham pèsent dans les 60 kilos. Mais c'est... Là, vous voyez, quand je vous parlais de trucs qui servent à rien, mais vraiment, là, on, a, trouvé le paroxysme. C'est une scène qui a été imbriquée dedans, qui ne sert strictement à rien. Je veux dire, Gordon et Bullock auraient très bien pu juste entendre la sonnerie de l'alarme de la, mm. boutique, et la, la boutique. C'est ça. Il n'y avait pas besoin de foutre Catwoman pour dire oh, regardez il y a un chat. Je veux dire si c'est pour mettre Catwoman au moins mettez-la la présence de Bruce quoi, ce serait cool ça au moins. Ou alors faites-la voler du lait. Parce qu'apparemment, c'est ce que vous faites depuis le début. C'est ça, mais tous les, criminels veulent du lait maintenant, c'est Mais mais- c'est vrai que tous les criminels veulent du lait parce que là, pour. Et au passage, donc, euh, la croyance selon laquelle le lait contient du calcium pour les os, etc., c'est de la connerie. Effectivement, il y a un peu de calcium dedans, mais à une quantité tellement infime que ça aiderait absolument pas. Alors que si les mecs avaient attaqué des trucs de fruits secs pour bouffer plein d'amandes, bah déjà ça aurait aidé un peu plus. Gotham, la série, a commencé en 2014, soit 4 ans après Game of Thrones. Ok, on a mis les bases, hein, déjà. 4 hum. ans après Game of Thrones. Pouvez-vous m'expliquer comment ils sont capables de faire de la CGI aussi laide que ça toute la thune est partie dans les salaires des acteurs. Alors que, je suis hum. désolé, mais tu vois, le casting de Game of Thrones est mille fois plus important que celui de, Gotham. Je pense qu'ils avaient aussi plus de thunes, non Enfin, mais je veux dire, ils peuvent s'en procurer de la thune. C'est Warner Bros. qui produit. Ou alors ils avaient pas un mec aux effets spéciaux aussi compétent que ceux de Game of Thrones. Mais c'est Warner Bros. qui produit c'est Warner hmm. Alors ils ont fait quoi comme bon comme film avec des super effets spéciaux mais vraiment vraiment top euh, Warner bah, Batman déjà pour commencer. Lequel Bah tous. <laughs> non, bah, je sais pas, non parce que je vois pas d'effets spéciaux vraiment marquants. Suicide Squad Oh Non, <laughs> non. Euh, Warner. Non, je veux dire, la nana avec un comme ça, c'est pas. Harry Potter. Ah Harry Potter, c'est Warner. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que le gaz, c'était très bien fait. L'effet de gaz. Parce que justement, Harry Potter, il y avait plein de sorts avec de la fumée, de la vapeur, etc. Il y a plein de fumée dans Harry Potter. Et ouais, mais je trouvais que le et gaz. c'est des trucs qui ressemblaient plus un effet de sort. L'Hyperium bah, dans le je Je trouvais que le gaz, il, était euh, beaucoup plus ressemblant à ce qu'on avait déjà avec le Joker et son gaz hilarant dans le Batman de Burton. Hein. C'est vrai. Ensuite, on a eu, donc on a eu Catwoman qui sert à rien, on a eu le Viper, on a eu le Pingouin qui fout encore plus dans la merde notre ami... Qui euh, se mit, qui s'est mis tout seul dans la merde assez joliment, je dois dire. Enfin, ah je veux dire... Euh, juste, euh, depuis le début, on disait qu'il était très malin, on était content de le voir très malin. Et là, il y a eu une, balle de scénario de conneries. Et du coup, il s'est dit avec Maroni, mais en fait, Maroni, mais même bien ah bah, je veux lui dire mon vrai nom, je veux lui faire comprendre que je l'ai menti, que je lui ai pris pour un con, que je l'ai complètement baisé depuis le début. Et surtout que j'ai travaillé le mec d'en face et que je l'ai trahi le mec d'en face, donc je pourrais très bien te trahir toi aussi. Enfin... quest qui pourrait mal se passer Maroni, je, le réexprime, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le réexprime. Il est cool, je l'aime bien. Je préfère l'avoir lu en patron de Fishmoon, je t'avoue. Hein. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Parce que lui, genre, attends, le mec il te prend un gigot d'agneau comme as, le bouffe à main. il faudra qu'on revoie quand même cette scène pour déterminer qu'est-ce qu'il était en train de bouffer, parce que ah, là, alors, on est, toujours pas d'accord entre un gigot d'agneau et un, gros miche de pain, un truc bizarre qui dégouline. Grosse miche de pain, ou un énorme gâteau au chocolat noir. <laughs> c'est ça <laughs> oh On sait pas toujours qu'est-ce qu'ils sont enfournés, je pense qu'on va, on va, aller sur Twitter, on va demander on va poser la question à l'acteur. Et surtout, Qu'est-ce que tu t'es enfourné sur cette scène-là Alors ah mec du coup, Falconet qui a des, des délires euh, sexuels un peu chelous. C'est ça, mais bon, encore pourquoi pas hein, Tu me diras, j'ai l'impression que ça va être le cas de tous les personnages quasiment d'avoir des délires sexuels chelous. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais comme quoi la meilleure arme pour euh, faire tomber un homme, c'était une femme. Et la série prend un peu ça au pied de la lettre. Hmm. Bah c'est pas. La meilleure arme pour faire tomber un homme, c'est une femme. J'ai pas dit que c'était forcément véridique, mais là en l'occurrence ça s'y prête. Instant réflexion. Philosophie. Ou un eunuque. Parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'un eunuque veut. <laughs> du coup, ouais, euh, a il a des délires un petit peu chelous, mais du coup, il a mordu à l'hameçon de... Euh, bon après je préfère voir euh, attiré par euh, une femme qui ressemble un peu à sa mère plutôt que par Catwoman en train de faire Putain Je crois que la nana en question, là qu'on appelle Selena Gomez, s'appelle Lisa. J'ai pas entendu son nom. Si, si, c'était dans l'épisode d'avant. Non, non, mais je crois que c'était la première qui s'appelait euh, Laïsa. Non, non, c'était la deuxième. Je, je, l'ai revue en, remontant ah le truc. C'est juste qu'en fait, on a complètement zappé son nom à la. oui, parce que moi, dès que j'entends Lisa, je pense soit Lisa Simpson, soit Laïsa Harin, mais bon. C'est un mix entre les deux. D'ailleurs, je le trouve, d'une manière générale, étrangement, je trouve que dans la série, ils ont beaucoup mieux réussi les personnages mafieux que dans la série des films Nolan. Ce qui se tient, puisqu'ils sont... Euh, bah, parce qu'en fait, Nolan prenait vraiment l'approche super-héros, là, eux, ils prennent une approche plus réaliste, donc mm, quelque part, ça que, Pas que, pas que, mais, je les caricaturaux, vraiment, dans le, dans, le, Nolan, genre l'italien qui... Euh, euh, enfin, Maroni, il était, il servait à rien complètement. Falconet, Falcone c'était le pire de tous. Falconet, c'était une vraie blague, c'est vrai. Falconet, c'était une méga blague. Maroni, c'était, c'était une, enfin, il avait une tête qui me revenait pas. Lui, c'était, Mm. Et, euh, tu après, t'avais tout le reste là, qui servait à rien. Mm. Mais euh, <laughs> ouais, non, je trouve qu'ils ont beaucoup mieux réussi. De manière générale, ils réussissent beaucoup mieux leurs personnages et ils les foirent beaucoup plus aussi quand ils les foirent. Mm. Euh, oui, j'aimerais juste euh, finir sur un petit coup de gueule vis-à-vis du, de la bande-annonce de la Justice League. Oh, le... <laughs> ouais. Oh, l'aparté qui n'a rien à voir avec la série. Je sais, enfin juste sur Batman. YOLO. ah oui, c'est ce coup de gueule là, d'accord, oui. Je partage son avis. <laughs> En fait, euh, il y a une scène dans la bande-annonce de Justice, League. où Flash demande un moment à Batman quel est son super pouvoir et Batman fait quelque chose qu'il n'a jamais dit avant parce qu'il n'aurait juste jamais dû le dire à qui que ce soit. Il dit, bitch. Voilà, <laughs> je suis, riche. Non, Déjà ça, pour savoir, le, coup de Batman qui dit mon super pouvoir c'est d'être riche, c'est quelque chose qui vient de, plein de parodies, de même blague. C'est quelque surtout, c'est l'une des critiques, surtout des critiques principales des gens qui bâchent Batman en disant que euh, vu que c'est le fleuron de DC, DC n'a aucune valeur. C'est surtout des, gens qui adorent Marvel qui disent ça. <laughs> Mais euh, que DC n'a aucune valeur parce que le principal super-héros étant Batman, parce que c'est mm. plus Batman que Superman, on va pas mentir. Euh, et Batman n'a pas de pouvoir, donc c'est pas un super-héros. Sauf que Batman a techniquement des pouvoirs. Il est très intelligent, il est le mec te, le mec te bat avant même d'avoir commencé le combat, hein, c'est le mm. principe. Ah, il y a plein d'épisodes comme ça où il bat des, vilains qui, qui ont juste rien vu venir jusqu'à la fin et ils se rendent compte que bam les, seuls rares personnages qui connaissent son nom sont Alfred, forcément, euh, Barbara Gordon Junior. Oui, hein, bien sûr, parce que c'est pas la mère qui connaît. Hein. <laughs> Euh, Dick Grayson. Euh, bah, les Robins en général, hein. euh, Nightwing du coup aussi, puisque voilà, Robin devient Nightwing, et c'est Mar. A hmm. À la limite, il y a Catwoman qui sait qui il est. Sur, certaines versions, sur, Voilà, et encore pas toutes les versions. Talia al Ghul sait qui il est. Ouais, parce qu'en même temps, il est entraîné pour être un assassin lui-même. non, non, c'est pas, pas forcément c'est pas parce qu'il est entraîné pour être un assassin, c'est juste qu'il se tape euh, Talia al Ghul. <laughs> Et du coup, Razal Ghul aussi, sait qui c'est. Voilà. Mais lui, il s'en fout, il a pas envie de son Mais et il donc, il y a aussi un autre, euh, euh, ça je fais la dernière aparté là-dessus, il y a aussi un autre truc qui me fait bien rigoler, c'est le Joker, qui en a rien à foutre de savoir qui est Batman. Parce que tous les autres méchants veulent savoir qui est Batman, mais le Joker, lui, ne veut pas savoir qui est Batman. Même, il tue les gens qui essaient d'enlever le masque de Batman. Pourquoi Parce que ça ruinerait le fun. Tout simplement. Le fait que Batman n'ait pas de pouvoir, c'est quelque chose que de toute façon les gens vont voir à un moment, donc ça c'est quelque chose qu'il peut dire. Mais dire qu'il est riche, c'est une information sur son background, c'est une information personnelle. Et aussi, c'est vraiment de la merde, hein, comme, euh, en plus, comme, réplique. C'est ça. réplique, c'est vraiment la merde. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire Je suis riche. Non, Batman. Pourquoi pas dire j'ai un super slip sous mon fut euh, Attends. Euh. Mais surtout, ce qui est important, enfin, vraiment, Batman, son pouvoir, c'est son intelligence, c'est sa manière de décrypter les choses. Et sa manière de se préparer pour toutes les éventualités. Il, est préparé pour toutes les éventualités, son, sa capacité d'adaptation. Et également, c'est un mec, mais il faut. Enfin, le mec, il, porte, vraiment c'est le mec qui porte le monde sur ses épaules et il y arrive. je veux dire, c'est stupide là parce qu'ils ont... Euh, je, vais reprendre, je vais, je, vais, je, vais, paraphraser le truc de Link the Sun. Euh, Marvel a fait film personnage 1, film personnage 2, truc sur les deux personnages. Hmm. Là on a eu Batman, on a eu Superman, et la Justice League ok, vous pouvez nous faire un film sur Flash, Wonder Woman, euh, mm-hmm. Wonder Woman ils l'ont fait juste avant, mais euh, Flash, euh, Aquaman, Cyborg, oh, alors là, rien du tout C'est vrai, c'est vrai que chaque personnage avait été introduit avant, sauf le... Je sais plus, le troufion là qui se fait tuer dans le premier Avengers, perso j'ai jamais su qui c'était, je m'en foutais <laughs> qu'il était mort, c'est un peu insensible, mais le mec avec ses cartes là. Oui, voilà, exactement. <laughs> C'est un mec avec des cartes dans le... oui, il avait des cartes sur les Avengers en fait, et puis euh, un moment il s'est tué on leur apporte des cartes de sang et les mecs sont Ah, mais c'est oh, On va tellement C'est l'agent du shield là oui, qui sert à rien. Voilà. Voilà, oui, oui. Voilà, on va tellement forger ce mec dont je n'ai aucune idée de qui c'était, ça se trouve c'est un clown pour enfants et j'en avais aucune idée. En fait, ils ont développé une série par rapport à lui. Je sais, mais perso, j'ai même pas eu envie de regarder. Personne n'a eu envie de la regarder, c'est un flop absolu, Agent of Shield. Euh, en même temps, je suis désolé, mais vous faites, vous faites la série sur. Enfin, J'imagine, tu fais une série d'essais sur Alfred. <laughs> Qu'est-ce que tu veux Tu t'en fous, toi Ça. Alors, Alfred, aujourd'hui, a cuit hein. un poulet rôti pour, euh, <laughs> pour Bruce Wayne qui ne mangera pas comme d'habitude. Alors, je pense que ça se voit. enfin, personnellement, je suis beaucoup plus DC que Marvel, mais je, ne dédaigne pas Marvel pour autant. Il y a beaucoup d'éléments que je trouve vachement cool dans l'univers Marvel, mais je trouve beaucoup d'éléments en fait beaucoup plus classe dans les comics que dans les films pour l'instant. Enfin, j'aime bien la plupart des films Marvel, mais j'aime beaucoup plus les comics. Alors, notamment un bon exemple, Civil War. J'ai beaucoup aimé le film, mais putain, le comics, faut le lire. Hein. C'est un cas d'école, le, Civil War dans, le bouquin. Alors, euh, si on s'attaque à Civil War, le film... Euh, non, on va, mettre fin à la vidéo parce que là, on, a faire, beaucoup trop duré. Là. On va faire des débats de 3h30, je vous le dis direct. Moi, je tiens juste à rebondir sur ce que dit euh, mon ami Carbung parce qu'il a donné sa version des faits, mais je donne la mienne. Je suis également de la team DC, mais à 100%. je ne détestent pas Marvel totalement non plus, ils ont des bons trucs de temps en temps quand c'est pas copié sur DC, <laughs> euh, parce qu'il faut quand même avouer, le pompage DC a été quand même extrêmement violent chez Marvel. Hein. Ils le euh, temps de le différencier un petit peu au fur et à Donc oui, donc sur Civil War, tu voulais dire Ah, c'est de la merde. Euh, <laughs> gentil. Le, film, c'est de la merde, et le, le comic, c'est génial. ah, merci. Euh, non, le comics est génial, c'est pour ça que le film c'est de la merde, parce que le film n'a rien à voir avec le comics. Alors c'est Civil War, en fait, véritablement, euh, c'est quelque chose. Euh, au niveau, au niveau des comics, au niveau de, l'importance du comics, c'est un comics aussi important que Killing Joe, qui est un comics important dans l'univers Batman. C'est un pilier, ce truc. Voilà. motherfucking pilier. Ils l'ont chier mais comme une vieille merde. Après, ils avaient pas introduit le, tiers, le dixième des héros qu'il a dans, dans le comic Civil War. Certes, ils ont pas <laughs> introduit le dixième des héros qu'il y a dans Civil War, mais ils auraient pu garder le même, le même état d'esprit, la même idée. J'avoue, à la place de l'autre qui meurt, à la place de Tarantman, ça aurait été rigolo. Enfin, je veux dire, euh, et, puis franchement, enfin je veux dire, euh, pour moi, Civil War, ils auraient dû le garder limite pour le truc de fin, quoi. Mais vraiment beaucoup plus tard que ça. Bon, après, il y a aussi euh, quatre 4 ou 5 apocalypses dans l'univers Marvel, je pense qu'ils auront quoi finir. Hein, ouais, mais non, je, pense que c'est quand même venu un peu trop tôt. Mais, mais donc tout ça pour dire que du coup, je suis plus Team DC que Team Marvel. bien que Marvel ait de temps en temps d'excellentes idées, comme Civil War, hmm. mais DC a des personnages qui sont beaucoup plus, je trouve, euh, dark et construit, euh, tandis que Marvel c'est un petit peu regardez on a du vert, du rouge, du bleu, du... <laughs> Bah, en fait justement, ironiquement parmi les meilleurs comics de Marvel c'est ceux justement où ça, foisonne de super-héros en tout genre et où c'est là que ça, il y a des vraies questions qui se posent Et aussi que c'est extrêmement dark, il hein. faut quand même avouer que Civil War a un fond extrêmement noir, extrêmement sombre. Ah non mais il y a des euh, comics Marvel où c'est ça... la fin, c'est la fin des héros, c'est techniquement la fin des héros, ça. Comme, comme Ragnarok hmm. l'est pour, pour Thor. D'ailleurs, petite hype pour... très petite, hein. Euh, pour, euh, pour Ragnarok, parce que on va avouer un truc, c'est le dernier détail, ah, après je pense qu'on va arrêter cet aparté de 5h30, <laughs> euh, dernier détail de cet aparté, il y a beaucoup trop, beaucoup trop de films de super-héros en ce moment, mais vraiment beaucoup trop, hmm. genre les, la quasi-totalité des films importants qui sont sortis cette année, c'est des films de super-héros et ça s'en ressent parce que quand vous regardez les chiffres, si vous êtes un petit peu curieux, euh, si vous regardez les chiffres des entrées, entrées au cinéma euh, pour les films de super-héros, vous voyez que ça fait une chute libre depuis deux ans, mais violente, parce que les gens en ont ras le cul <laughs> de voir des films de super-héros. Donc je pense qu'il faudrait peut-être arrêter et commencer une nouvelle mode. Bah, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour Spirit of the Goat. Euh, d'ici là, on vous dit portez-vous bien. Hein. Euh, manger euh, du chocolat la nuit. C'est ça, euh, ça aide à être amoureux. Ça aide à être amoureux et l'amour, l'amour, c'est comme le chocolat. C'est bon, on sait jamais sur quoi on va tomber. Non, l'amour c'est comme le euh, chocolat, chaque fois tu tombes sur le, sur le dégueulasse avec la colle dedans. <laughs> Ah <laughs> enfin, euh, pour terminer, donc n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et merci à tous les abonnés qui sont venus récemment sur la, sur la chaîne parce qu'on a eu un petit boom d'abonnés là et c'était vachement cool. Ça fait très plaisir. Et euh, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les commentaires, laissez-nous des commentaires sur les vidéos pour nous dire si vous aimez ou si vous aimez pas parce que nous, euh, après, bah, on, peut pas savoir. <laughs> on les lit et si vous embêtez pas, on peut pas savoir si vous aimez ou si vous aimez pas, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Donc bref, faut que j'arrête ces phrases où je, je comprends pas mon souffle. Hmm. Et euh, donc abonnez-vous et à la prochaine. Salut tout le monde. Dis, au revoir. Salut.